大家好，我是陈老师，欢迎大家今天收看我们的节目。今天我们来短更新一下，这个是近日来啊比较有一些争议性的话题，老师今天来给大家说一下这个部分。这两天呢，金玲老师来展现给老师看一个新闻，说是有一个台湾的变性人网红，说她已经怀孕三个月了。 这变性人呐，他是比较特别的，他是由男性转为女性，所以以科学的理论上来说，是男人怀孕的首例。首先呢，让老师感到比较有点悲哀的是，这种事情啊，居然可以被当成新闻，还上了各大的新闻版面，这着实让人感到有一点无力感。为什么？ 如果我伟大的中华民国新闻媒体啊是传播这种如斯的信息来当成新闻，那么我中华民国国民的智商啊真的是被按在水泥地上摩擦了，这个是有一点点感觉怎么样呢？有点遗憾。这种话题啊，如果放在一些综艺性的节目啊，或是一些谈话性的节目是应该比较合适的，但是如果放在新闻频道，那真的是感觉有点奇怪了。 不过，我们今天还是要认识一下这个变性人这个议题。变性人呢，是一个值得尊敬的勇者。怎么说呢？他们敢面对这种强大的身体改变，那这个手术啊，其实不是一个简单的手术。手术前的什么呀？心理的挑战，以及手术后的疼痛、复健，以及法律上的问题，更别说生命的长度啊，会被严重的压缩到了极限。这么说好了。 各位有听过或见过有许多八十岁以上的变性人长者吗？所以基本上啊，真的有勇气去做变性手术的，真的只能称他为勇者，也不为过了。而社会的眼光啊，真的能做到变性这一步啊，即使在亚洲啊，或是在台湾，也是必须经过了严谨而且专业的精神科医师的鉴定。 确定有性别认同障碍，那么才能进行到最后的手术的部分，也就是性别重置手术，也就是刚才所提到的变性。老师不是医师，所以我们不谈手术或是医学的部分，我们谈谈另外一个角度。首先，刚刚提到的性别重置手术啊，是一个改变身体的巨大手术。虽然男女身体上有九成以上都是相同的，唯一的比较不一样的地方啊，就是在于性器官的部分。 但是啊，你要改变一个性器官呐，哈，不是说把它切掉，哈，就没有事情了。老师以前年轻的时候啊，看过一些医学记录的视频，也就是性别重置手术的完整的记录。做完之后啊，其实没有一年半载啊，这些患者是没有办法恢复正常生活的。而即使恢复了正常生活啊，后续的维护以及保养是一个长期而且艰巨的挑战。所以老师。 谈到啊，真的是有勇气去面对性别重置手术的，那么真的是生命的勇者，我们真的是应该尊重而且尊敬他们。无论是男变女或是女变男，都是值得尊敬的。各位没有错哦，不是只有男人可以变成女人，女人她也可以变成男人。不过都是一定要忍受身体上变迁的一些痛苦，这个不是一般人可以忍受的。真的走到这一步，真的是很不容易啊。 当然了，也有很多是被误导的性别重置啊，有一些不良团体啊，为了赚取这个手术费的佣金，因为这个手术费啊是非常高昂的，诱导一些不是真正的性别认同障碍的患者去做变性手术。通常变性完了，这些患者突然清醒了，才发现说这个他做的选择是被误导的，然后终身只能在后悔中度过，那个就真的算是一种悲剧了。那么，按照老师今天要讲的事情啊，是按照武术的专业。 变性后的人算命，他到底要用男命还是女命？改名字的时候是要以变性后符合女性的名字，还是男性的名字呢？这就是老师今天特别来说一下的。首先呢，按照武术的命学上，我们谈论性别，主要的是一定要考量到胎元以及胎息这样一脉相传下来的事情来进行了性别的认定。也就是说。 生下来是什么性别，你就是什么性别。后天的改变，接受了一些，例如性别重置手术，那么也不会影响原来的性别认定。例如生下来是男性，重置后转为女性，他的命盘不会改变，还是按照男性的命盘来做推算。男顺推，女逆推，天阳地阴。人可以改变自己的身体结构，但是不能改变本身的 DNA 排序。 所以，无论是性别重置或是性向的不同，我们都是认定原来的 DNA 的设定。即使心里认定自己是女的，但是身体是男性的，那么还是只能用男命去推算。相反的，认为自己是男的，但是身体是女性的，无论行为举止、行为的举止啊，再 man 或是比老师还要男子气概，抱歉，还是得用女命去推算。 当然了，有一种情况就是生下来是双性别的啊，有一些小朋友啊，他生下来的时候啊，就是两个性器官都有，这种特例啊，医学界都会尊重小孩的心理状态，稍微长大一点之后，让他自己去选择他要当男生还是要当女生，这是一个很妥当的办法。但是以命理来看，DNA 是女性，她就是女性；那 DNA 是男性，他就是男性。 因为 DNA 的结果只会有一个性别，而不会两个性别同时存在。最后一组的 XX 或是 S 跟 Y 答案就是确定的，而不会改变。所以，即使是双性别的哦，在现代的命学里面，我们还是以科学的结果当做推算以及验算的答案。那么，什么事情都是绝对的吗？啊，当然也是不一定。有一种人呢，他就不一定是会按照既定的性别的命盘。 好，可以推算的出来，那就是所谓的专业的神职人员，也就是所谓的和尚、尼姑、比丘以及比丘尼。当然，老师指的这一些出家师傅啊，是真正的出家众，而不是你只把头发剃掉了，然后披上个袈裟，但是心里面还在在意自己的功名利禄的这种假出家。老师指的是真正出家的啊，真正入了空门的这些师傅们。 但是比较有趣的地方，老师稍微讲一下，这些真正出家的师父来说啊，对他们而言并不存在真正的空门，因为既然五蕴皆空，就无色受想行识，无智亦无德，也如道家所言，即无所积，欲岂能生？欲既不生，即是真境。正常因正常德性，常因常境，常清净矣。所以说，虽然入了空门，却也不存在了空门，如同什么？如同。 经典《金刚经》里面所言的“如来者，无所从来，亦无所去，故名如来”。像这样的高僧以及道长啊，事事无需选择，随心所欲，云淡风轻。所以，所谓的命理定数啊，也失去了这个着力点。自然，命盘也不一定在这些的高僧或是道长身上发挥了作用。当然，这样子的人不多啊，就像老师也没有达到这样的境界。 老师本身还是一个要赚钱养家的一个俗人，所以啊，我也希望有朝一日啊，可以有这样子大道有成的境界。那么另外一个部分呢，那各位一定想到了，那我基督教或天主教的神父或牧师吗？同样是神职人员啊，这个命盘也是一样无效化吗？这就比较不一样了，因为僧侣是属于出世修行，而神父跟牧师之类的是属于更加的入世修行，他根本是一个很伟大的存在。 与世人更加的贴近，所以啊，两者的性别啊，那个性质啊，是有很大的不同。所以啊，基本上神父跟牧师这些有妻室的，可以组建家庭的，那么命盘的数据啊，就是比较参考注意点。那么另外一种就是修女啊，修女就是没办法组建家庭的，那么她的命盘的准确度啊，也会比较没有着力点的。而回到主题啊，变完性的人后面要遇到的就是改名字的问题。 性别改女性的，当然就要改一些女性化的名字；性别改男性的，那就要改一些男性化的名字。这个在手术之后就要面对到的问题。这里老师要说一下，对于姓名学而言，男人可以稍微有一点女性化的名字，这是无伤大雅，甚至还有一些加分的效果。为什么？因为在运势上面会有阴阳相合的加分作用。但是如果本身的 DNA 是女性， 取了比较男性化的名字，那么在运势的分数上啊，就会显得比较弱势一点，也就是所谓的比较辛苦一点。听起来好像有点不公平，哎，男人可以取女性化的名字，为什么女性取男性化的名字就比较辛苦呢？老师用另外一种的形容方式来讲好了，男人就像一个固体，就像一个金属，好吧，把它先成金属这样。金属呢，它本身是个固体，而它可以融化之后又可以变成液体。 这个是在看到温度的变化，但是呢，女性呢就是什么？女性就像水哦，纯粹的 H2O 就像水一样。水呢，它可以结冻，结冻之后呢，也可以变得很坚硬，或者是说怎么样呢？它把它用机器高压变成水刀一样，也是无坚不摧，不输给金属。但是它的本质上面，它却还是一个水，所以是说这个是不会改变的事情。 所以说，男人有一个女性化的名字，就像把它变成像水一样，哦，刚柔并济。但是呢，如果女性她本身是水，可是你却要求她去做，一直保持在刚硬的状态，那么就有点违反她原来的一个生命的原型，那就会比较辛苦一点，因为她必须一直处于结冻或者是高压的状态。哦，这个就是比较不一样的地方。当然了，如果本身就是女性的，啊，也不建议取太阳刚的名字。 这对运势上啊，都有比较稍微这么一点扣分的状态存在。最后啊，我们来谈一下改变性别会不会有因果的问题，会不会祖先发怒震怒的问题？这老师必须把话说在前面。人活在世界上啊，要先能够认同自己。如果已经经过了通盘考量，医师诊断也正确无误，是很适合做一个性别重塑手术的。 而且也明白重置之后，生命会受到压缩，所有的健康的风险以及后果都的确的体认无误了，而确定要走上这条路，那么爱自己、肯定自己，比惧怕因果更为重要。我们在这世界上啊，有宗教，我们学佛法、学道法，我们谈因果，是为了要明是非、断善恶，而不是为了恐惧以及害怕。 如果因为这些恐惧，让自己活在自己不能接受甚至痛苦的肉体之中，那这个法就没有存在的必要。各位说是吗？而对于祖先的部分啊，相信贤明的祖先都是希望自己的子孙能够活在幸福快乐的人生里面，而不是为了传宗接代而终生活在痛苦里面。法的存在啊，是为了活得喜乐，过得安康。 能够爱自己的人，肯定自己的人，才能够真心的爱别人，才能够从从小爱变成了大爱。要知道，任何的宗教以及法门，都是先从爱自己的小爱开始，而到大爱世间的博爱作为结尾，而不是让人活在恐惧与害怕，为了不触犯什么所谓的戒律戒条而受到神佛的裁罚。其实，神佛上帝们真的会处罚人类吗？ 到最后，我们都可以看到一件事情，大部分世间发生的事情啊，都是自作孽不可活。说实在的，老师常讲，不作死就不会死，就是这个意思。例如什么？例如我们现在看到了气候变迁所造成的极度寒冷跟极度的干旱，不都是我们人类为了让自己认为可以改变这个世界而逆天而行制造出来的吗？天地之间有杆秤，那秤砣。 就是我们的良心准心，就是我们的法律，而行为就是那秤杆的存在。而神佛跟上帝在哪里呢？神佛跟上帝其实就是那个拿秤砣的人，静静地看着我们怎么样选择自己的人生道路而已。如果我们的行为合法，心存善念，行为也是利益大众的，那么这就是无上的法门，人生自然就是往最圆满的道路而前进。 神佛他也不会远在天边，而是近在眼前，如是而已。感谢各位今天的收看，我是陈老师，我们下次见。